Sa akong duwa, duwa, duwa Anayab kaya kura, kura, kura Simple rako, mamasuya Wa kay gana ba Sa akong duwa, duwa, duwa Anayab kaya kura, kura, kura Direto sa pinakauna pa Karating anumang kapalayo man ka Dagan kay basta tingkita kita na Huwag kada oras ka maglalis Pula kay ka huwag dagoy ragamati Mo surrender ko di so di na paagto no ding palis Kadalara kag labas sa ulo di homeostasis So pangitag laki nga chismo so araw na kay paris Pa straight lang dude pa diretso Tas ipahiwi ang dagoy when I let go Gustuhan ni mo ng bitch ayaw gibis na pagsingko Mapulan din ani mo mahurot try mong peso Sa atong duwa duwa nakakatuwa Nung naiiyak kaya pura pura pura Simple rap ko nga masturya Wag kaya na ako putra ba dua dua duwa duwa duwa Nung kaya pura pura pura Simple rap ko nga masturya Wag kaya na ako putra stop this nonsense baby Ganun ako ramang kadalagat pirmi Sa sakit o problema shit got me crazy It's the best I can do right now, I want you badly But I think it's over now Bad bitch, you broke our vow tanan Nga nung di mabayluan Akong mga nahatag sa imuha Wa ko kasubot sa naagian Og nasakitan Dili jud dali may mapakawa Sa duwa, duwa, duwa Manayayag kaya kura, kura, kura Simple ra, kura Sabay atong sa pinakauna pa Karon kay nga naman ka palayo man ka Dagan kay grasyon basta kita na Mauli kung di ko makikita Ito ang nakasalain Para ko yan ang naalapin makabahin Ikaw pinuhuwan Di na ko mamasin Ang matak na askubat Sa wala nilain eh. you di me bet Adlaw-adlaw di gusto mo house bet Hindumdumi di na umugukod Di na ko muluhod Nasakit ang kukayo, di ko makalimot Sa duwa, duwa, duwa pura Simple aku ngemas tengah Waktu kan aku putra bang Saya pun dua dua dua Ini aku ya kura kura kura Simple aku ngemas tulia Waktu kan aku putra bang Satu dua dua dua Ini aku ya kura kura kura